Thank God, girl my girl, oh, bro Big as Assalamualaikum kawan Hey, hey, hey. Assalamualaikum man He got the most game bro. Damn, shout out to to，Caleb，、啊、这是 just driver，然后那女生呢就派她的朋友来认他，就拿电话，这样子拿电话。 short conversation, this you, this you，結果沒有到三分鐘，佢就回來啦。我講，bro bro bro，有點殺生，有點殺生。我想，真係是做乜殺生就娶咗個，damn bro，it's a lady boy。哎，開心嗎？我冇開。你們有嗎？你們都沒有。 什么男人？他所以你看有 kiss her right，我看到了。这又没有？哎哎，怎么？张哎哎哎哎哎哇！刚刚那边啪啪啪啪，都是你。来来来来来，吐出来了，变态啊！谁让你心有有弄。啪啪打到那个泡泡满天飞了。你白打到人家都不舒服了，你不要不啪啪啪。他是做生意的，他不用舒不舒服。哇！昨天晚上是怎样玩的？ 砰砰砰！是你也是这样？嗯，有点脏，man。嗯。刚一开始。我操！他个看起来很像狗。多。n two, t four。喂喂喂！这个这个不能跳滑走哎，这个不走。OK OK OK。 好看。漂亮的小姐姐。啊。我我我。好好。啊。塞塞这个塞娜，这个不记得了。喂。 天你们在这干啥呢？哦，拍裙底啊？拍裙底？拍裙底！我操！我死。

喂，真醉啊！你仲怕乱拍下？喂，你那个神位啊！我去 rap 那个小弟弟。讲真，你的 dick 是看起来是蛮大条啊。 <laughs> What's wrong with that? Nothing wrong with that, bro. 他一整，他一粒包浆，你没有看到吗？他是以的，是他的那一条很大、很 g 哥、很大，不然就是他两粒 boss 太大顶住了。小色老，Let's do the MV right now. I still got two with a local. What the, fuck, is we

最顶一条，这根小红衫。哦，是根小红衫。这样才可以显示到这个雨伞的作用。风如会不刀，最顶一条，这根小红衫。这根小红衫。我长大去拿拿布拉扎做工。我懂。二十块在泰国，你可以去拿拿布拉扎拍女生的屁股，或者。啊哈哈！女生。 来泰国扫地。机。Holy shit！哇！哦，泰国的猪油。Shit！妈，你也是个泰国的莫干达，bro。不是不是。 点，不不不不不，哎，老板老板老板老板老板老板老板。 哎，吹车了！吹车了！ 哇我们今天有 ss 一的猛球